হেল্ল' নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ক্ৰিপ্ট এটা অসম চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আছোঁ এটা নতুন ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' যিসকল অসমীয়া বন্ধু বান্ধৱীয়ে ফ্ৰী ফায়াৰ আৰু পাবজি গেমটো খেলে তেওঁলোকৰ বাবে ভিডিঅ'টো অকণমান বেছিয়ে ইণ্টাৰেষ্টিং চ' তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো অকণমানো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাওক চ' বন্ধুসকল ইউটিউবত আমি যিবিলাক গেমৰ ভিডিঅ' চাওঁ সেই ইউটিউবাৰবিলাকে গেমটো খেলে পইচাৰ বাবে কিন্তু আমি গেমটো খেলোঁ মনোৰঞ্জনৰ বাবে তেওঁলোকৰ ভিতৰত এনেকুৱা কিছুমান ইউটিউবাৰ আছে যিবিলাকে মন্থলি আপোনাৰ টকা কিছুমানে আপোনাৰ লাখ টকালৈকে ইনকম কৰিব পাৰে চ' আমি গেমৰ পৰাতো এক টকা ইনকম কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু গেম খেলাটো বাদ দিব নোৱাৰোঁ চ' আমি গেম খেলা আৰু পইচা ঘটা এই দুয়োটা কাম একেলগে কৰি থাকিবৰ বাবে কেইটামান উপায় আৰু এপছ লৈ আহিছোঁ যিকেইটাৰ দ্বাৰা আমি কিছুমান ফ্ৰী ক্ৰিপ্ট' কইন পাম আৰু সেইবিলাক আমি এক্সেঞ্জত গৈ ৰিয়েল পইচালৈ সলনি বা চেল কৰিব পাৰিম সেই পইচাৰ দ্বাৰা আপুনি ফ্ৰী ফায়াৰ ডায়মণ্ডো বাই কৰিব পাৰে বা অন্য যিকোনো কামত খটাব পাৰে নিজৰ কথা সেইটো এই ক্ৰিপ্ট' মাইনিং এপছকেইটা আপোনাৰ মোবাইলৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত চলি থাকিব ইহঁতক কোনো ইণ্টাৰনেটৰ দৰকাৰ নাই বা ডাটাৰ দৰকাৰ নাই এবাৰ এপছকেইটা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়াৰ পিছত ইহঁতে নিজৰ কাম নিজে কৰি থাকিব আৰু আমিও নিজৰ কাম নিজে কৰি থাকিব পাৰিম অৰ্থাৎ আমি মোবাইলত গেম খেলোঁ ভিডিঅ' চাওঁ যি কৰোঁ সেইটো নিজৰ কথা ইহঁত চলিয়ে থাকিব আৰু আপোনাক কইন্সবিলাক দিয়ে যাব ই মাত্ৰ মনত ৰাখিব চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে মাইনিং বটনটো অফ হৈ যাব ইহঁতৰ আৰু চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ পিছত আপুনি সেইটো আকৌ টিপি ষ্টাৰ্ট কৰি দিব লাগিব ভৱিষ্যতে যদি ইয়াৰ ভেলু কেনেবাকৈ এশ টকাও হৈ যায় মোৰ ইয়াত চাওকচোন আপোনাৰ পইণ্টছ কিমান আছে কিমান হ'বগৈ যদি এশ টকা বা এক ডলাৰো হয় ইয়াৰ ভেলুটো কিমান হ'বগৈ এতিয়াতো মোবাইলটো মোৰ এনেই পৰি থাকে তাৰ ভিতৰতহে এইবিলাক নিজে নিজে হৈ থাকিব পইণ্টছবিলাক মাইনিং হৈ থাকিব আপোনাৰ কষ্ট নাই যিটো আপোনাৰ পেচিভ ইনকমত যাব আপুনি বাহিৰত কাম কৰি থাকিব পাৰিব আৰু মোবাইলে আপোনাৰ মোবাইলৰ কাম কৰি থাকিব অসমত এইটোৱে দিগদাৰ আমি বস্তুবিলাক আগতীয়াকৈ নাপাওঁ আগতীয়াকৈ পালেও আমি কাম কৰোঁ পিছত যেতিয়া এক্সেঞ্জত গৈ বাই চেল কৰিব হয়গৈ তেতিয়া গম পাওঁ তাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ভেলু হৈ যায় তেতিয়া আৰু আমি বস্তুবিলাক আকৌ কিনি ল'বলগীয়া হয় এতিয়া এই কইন্সবিলাকৰ কথাকে ধৰক যিকেইটা মাইনিং এপছত আমাৰ চলি আছে মাইনিং সেইবিলাক আপোনাৰ এটা টাইমত গৈ পিনে এক্সেঞ্জত বাই চেল হ'বগৈ বন্ধুসকল আৰু নকওঁ এই বিষয়ত এইটো আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ কথা কৰিলে নিজৰ লাভ নকৰিলে নিজৰ লোকচান বুলিও নকওঁ আৰু চ' যিসকলৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আহি থকা দিনবিলাকত এই চেনেলটোত মই আপোনালোকৰ সৈতে একেলগে ক্ৰিপ্ট' কাৰেঞ্চি ডেইলি স্পটৰ ফিউচাৰ ট্ৰেডিং কৰিম মই যিবিলাক কইনছ এক্সেঞ্জত লাইভ বাই চেল কৰিম সেইবিলাক আপোনালোকেও কৰিব পাৰিব মই যদি প্ৰফিট বনাব পাৰোঁ আপোনালোকেও বনাব পাৰিব যোৱা তিনি বছৰে মই এই ক্ৰিপ্ট' ট্ৰেডিং প্লেটফৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ আহিছোঁ কিন্তু এই বস্তুবিলাক মই আগত কোনো ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত শ্বেয়াৰ কৰা নাছিলোঁ বাট এতিয়া ভাবিছোঁ অসমত নিবনুৱা সংখ্যা ইমানেই বাঢ়িছে সেয়া কিছু পৰিমাণে হ'লেও ৰোধ কৰিবলৈ এই ট্ৰেডিং প্লেটফৰ্মটো কিছু পৰিমাণে সহায় কৰিব পাৰিব চ' বস্তুবিলাক কেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ মই চ' অকণমান সহায় কৰি দিব চেনেলটোত ক্ৰিপ্ট ট্ৰেডিং ক'ত কেনেকৈ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ আপোনালোকে আৰু কেনেকৈ একাউণ্ট বনাব লাগিব সেইবিলাকৰ ওপৰত অতি সোনকালে বেছিক ভিডিঅ'বিলাক মই লৈ আনিম চ' চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেলটো দবাই ল'ব এয়া আহোঁ মই মেইন টপিকছলৈ বি নেটৱৰ্কত আপোনালোকে বি কইন মাইনিং কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমে গুগল প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ বি নেটৱৰ্ক বুলি এপছটো ডাউনলোড কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব আপোনালোকে ফোন নাম্বাৰ বা জিমেইল একাউণ্টৰ দ্বাৰা ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব ইনভিটেশ্যন ক'ড মাৰিবলৈ আহিলে আপোনালোকৰ এই স্ক্ৰীণত মই এটা ইনভিটেশ্যন ক'ড দি দিছোঁ যিটো মাৰিলে আপোনালোকে কেইটামান কইন ফ্ৰীকৈ পাই যাব সম্পূৰ্ণ যিটো নেকি নিজে মাইণ্ড কৰিবলৈ প্ৰায় এদিনমান লাগি যাব সেইটো সম্পূৰ্ণকৈ সম্পূৰ্ণ ফ্ৰীকৈ পাব এটা দুটা কইনমান তলত মই ডেছক্ৰিপশ্যনত ইনভিটেশ্যন ক'ডটো দি দিছোঁ আৰু লগতে বি টি চি এছ আৰু পাই নেটৱৰ্কৰ মাইনিং কেনেকৈ কৰিব পৰা যায় তাৰ ভিডিঅ'কেইটাৰ লিংকছটো দি দিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত সেইবিলাকো চাব পাৰিব আপোনালোকে কেনেকৈ মাইন কৰিব লাগে একাউণ্ট কেনেকৈ বনাব লাগে কে ৱাই চি কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইবিলাকৰ ভিডিঅ' লিংকছবিলাক দি দিছোঁ গুগল প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব জিমেইল একাউণ্ট বা মোবাইল নাম্বাৰৰ দ্বাৰা মোবাইল নাম্বাৰৰ দ্বাৰা লগ ইন কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণ এনেকৈ দেখাব ইয়াত এই বীজ বীজনী আপোনালোকৰ এই অৰেঞ্জ কালাৰ নিচিনা হৈ থাকিব এই অৰেঞ্জ কালাৰ বীজনী আপোনালোকে বুটামটো টিপি গ্ৰীণ কৰি দিব লাগিব গ্ৰীণ কৰিলে আপোনালোকৰ মাইনিং ষ্টাৰ্ট হৈ যাব এনেকৈ তলত টাইমিং দেখুৱাই থাকিব কিমান ঘণ্টাৰ পিছত আপোনালোকৰ আকৌ ক্ল'জ হৈ যাব মাইনিং এই চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ পিছত আচলতে ক্ল'জ হয় কিমান ঘণ্টাৰ পিছত আপোনালোকে টিপিব লাগিব সেইটো ওলাই থাকিব সেই অনুযায়ী আপোনালোকে টিপি মাইনিং অপশ্যনটো অন কৰি দিব লাগিব চ' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল নকওঁ ইয়াৰ নিউ আপডেটবিলাক আৰু পাই নেটৱৰ্কৰ আপডেটবিলাক বি টি চি এছৰ আপডেটবিলাক এইবিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন আৰু যিসকলে এই ভিডিঅ'টো ফেচবুক পেজত চাই আছে প্লিজ তেওঁলোকে পেজটো ফ'ল' কৰি শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব ধন্যবাদ